dia! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado dos últimos dois vídeos. Se ainda não foram ver, eu posso esperar, que ainda tenho tempo até à qualificação de Imola, portanto podem ir ver. Se já viram, o vídeo de hoje é uma apresentação da minha Fórmula 1 merch, das minhas peças de roupa, nem estes shirts o que eu tenho, basicamente, relativo à Fórmula 1. Não tenho assim tanta coisa, portanto é um vídeo mais curtinho. Só se eu começar aqui a falar de poliéster, algodão, algodão orgânico, já não percebo nada disso, portanto isso não é comigo. Um, deixem já um comentário com as vossas previsões para a qualificação de Imola, um gosto e subscrevam o canal. E esta foi a minha primeira compra, a t-shirt e o boné. Fazem parte da coleção Essentials e como o próprio nome diz, são coisas básicas para mostrar o apoio à, minha equipa favorita, a McLaren. eu encomendei diretamente o site deles, ah, pus lá o meu e-mail e tive 10% de desconto. Sei que paguei portes de envio, eu não me lembro do preço de cada, hum, do custo de cada peça, mas eu vou deixar aqui algures. Uh, encomendei no dia 11 do 7 e chegou no dia 17 do 7, portanto foi super rápido, uh, funciona super bem, pelo menos todas as compras que eu fiz diretamente no site funcionaram sempre bem, chegou tudo sempre a tempo e tudo direitinho. Uh, avisar para as raparigas, isto é também de homem, portanto isto é um XS de homem, portanto para as raparigas, pelo menos com a minha estatura, serve perfeitamente um XS. A minha segunda compra não foi no site da McLaren que eu fiz, foi no site Feel for Fans, que vou deixar ali na caixa de descrição. Tive 20% de desconto porque foi a minha primeira compra com este e-mail. Um, os portes são reduzidos, por isso é que eu agora compro sempre lá. Uh, são 4,95 em comparação aos portes das equipas, dos sites oficiais das equipas, que são 8,95 perto de 9, pelo menos para Portugal. Uh, e esta compra não foi para mim, infelizmente, mas podia ser. Eu posso usar, minha mãe deixa-me mas é, foi para a minha mãe. Uh, foi o chapéu, o guarda-chuva da, da McLaren. Uh, eh, ele é muito giro. É muito estiloso. Vamos abrir. Bolas. Isto é suposto abrir assim, zás. Mas a minha mãe diz que tem um truca. Eu é que não sei o truca. Ah, pronto, está. <laughs> Ele é papaya por dentro e uh, preto por fora. Uh, diz McLaren é muito giro. Eu levei ao Grande Prémio de Portugal, choveu um pouquinho, tipo, portanto ainda deu para sacar daqui o guarda-chuva. Um, e pronto, é uma pena não ser meu, mas faz parte da família, portanto considero, considero meu na mesma. E esta é a minha t-shirt favorita, é da McLaren, faz parte da campanha We Race As One. Um, esta pintura foi inspirada nos capacetes do Lando Norris e do Carlos Sainz, que eles fizeram para o Dia da Saúde Mental. Eh, a t-shirt saiu no dia 10 de outubro, eu comprei-a logo nesse dia e hum, todas as receitas da venda destas t-shirts eh, eram, revertiam para a associação Mind. E a t-shirt atrás é linda. Vejam. É ou não é? Obrigada, carro, por estás a passar. É linda, não é? É a minha favorita. A próxima t-shirt é a eh, da Fórmula 1 dos 70 anos. Muito simples, muito básica. Foi barata, por ser que a comprei. Acho que foi 7 euros e meio. Simples. Esta t-shirt é da Mercedes. Quando eles foram 7 vezes campeões, uh, tem aqui todos os seus patrocinadores na manga, outra manga. Atrás diz 7, pelo seu sétimo título de construtores, em 2020. Aqui tem todos os, os carros. Qual foi o vosso favorito? A mim foi 2019, o W10. Era assim mesmo giro. Eu preferia o, os Silver Arrows do que agora o, o Black Livery, mas é a minha opinião só. Mas deixem nos comentários a vossa opinião, que eu quero saber. E de seguida temos esta camisola da Ferrari. Ela é preta, tem bolsos, um, tem assim só o símbolozinho em pequeno da Ferrari, não tem eh, qualquer outro patrocínio nas mangas nem atrás, um, é assim mais dada para o quentinho, mais grossa um, e é perfeita assim para uma caminhada ou para ir ao ginásio, coisa que eu não faço. Próximo. E depois veio o Natal. Tive que fazer algumas comprinhas, não é? Uh, comprei também no site Filvera Fans. Comprei esta um, t-shirt, uh, Team Shirt 2019. Devia ter comprado também acima, o S, porque ela é assim mais slim fit. Uh, e fica-me à justa. Ah, e comprei este boné, papai, é claro. Para mim, isto para mim, porque depois comprei, esperem. Comprei o termo da Ferrari para a minha mãezinha e o boné da Mercedes. Não fica tão bem como, como o da McLaren, mas é estiloso na mesma. Agora, eh, em vez de McLaren Renault, é McLaren Mercedes, portanto fica tudo on brand. Agora tudo o que eu vou mostrar é da McLaren. Que choque, que choque tremendo. <laughs> como se todas as últimas peças que eu mostrei não fossem da McLaren. Uma ou outra, vá, são de outra equipa, mas pronto, a maior parte são da McLaren. Um, a McLaren lançou a sua coleção uma sexta-feira, no dia 12 de fevereiro, e aos fãs que estivessem registados no seu site, deu um acesso antecipado à sua coleção às 7 da manhã. Uh, eu comprei as coisas às 7 da manhã. Podia escutar, não sei, não é? Por isso, aqui vai. Uh, este é o um, Team Hoodie 2021 eu acho que é basicamente igual ao do ano passado, só que aqui já não diz Renault, não diz nada, diz só McLaren, e com os patrocínios aqui. E penso que aqui só tem o, o símbolozinho, não é? Da McLaren. Um, é bastante confortável, um, é o S, portanto fica-me assim um pouco baggy, mas é, é assim que eu queria. Portanto, sim, este é o Rurido de Daniel Ricardo, da sua coleção Austrália. É assim verde tropa. Tem aqui este pormenor na manga Ricardo 3. Aqui tem o 3 e atrás diz DR3. Não satisfeita com os hoodies que tinha comprado na sexta-feira, que eu acabei de mostrar. No sábado a seguir, fui ao Fuel for Fans, criei uma nova conta para a minha mãezinha, tive 20% de desconto e comprei duas t-shirts. Esta de Daniel Ricardo em branco, aqui com o 3 em grande e com o Ricardo, e atrás diz DR3. E esta última peça, a t-shirt azul eletrificante do Land Norris, aqui com o LN4 e atrás com o 4 bem grande. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. O vídeo não foi feito para me gabar das t-shirts ou dos bonés que eu tenho. Foi para vos mostrar uh, aquilo que eu tenho e para se vocês quiserem comprar um dia. Uh, portanto, não é pelo, por eu ter esta t-shirt ou um boné que apoio mais ou menos a McLaren ou que sou mais ou menos fã. Um, e é tudo. Uh, eu quero que vocês deixem um comentário uh, com a vossa peça favorita, deixem um gosto, subscrevam o canal e até à semana!